A los buses con aire acondicionado y wifi que se convirtieron de un tiempo a esta parte en una sensación popular, se les sumará los cargadores de bus universal en serie, que estarán por debajo de los asientos hasta completar las 92 unidades, como parte del proyecto global de la renovación de flota de la autora vilipendiada Línea 12.